यूझर लॉग ट्युटोरियलच्या तिसऱ्या भागात स्वागत येथे सेशन बनवू ह्यात पेज पेजमध्ये एंटर करू शकेल आणि लॉग्ड इन असेपर्यंत त्याला पेजवर काम करता येईल कुठलेही सेशन सुरू करण्यासाठी स्टार्ट सेशन फंक्शनची गरज असते हे स्टार्ट सेशन की सेशन स्टार्ट हे चटकन तपासून घेऊ माफ करा मला खात्री नव्हती हे सेशन स्टार्ट असायला हवे तसे लिहू रिफ्रेश करून रिसेंड करा युअर इन दिसेल आपण सेशन सुरू केले सेशन व्हेरिएबल समाविष्ट करू आता युअर इन च्या पुढे लिहू click here to enter the member page येथे मेंबर डॉट पीएचपी पेजवर जाणारी लिंक असेल पुन्हा एकदा पाहू योग्य डेटा पाठवल्यावर click here to enter the member page दाखवणार आहोत जे पेज अजून बनवलेले नाही येथे सेशन स्टार्ट बनविले आहे जे अतिशय महत्त्वाचे आहे सेशन बनवण्यासाठी लिहा डॉलर साइन अंडरस्कोर सेशन आणि स्क्वेअर ब्रॅकेट्स मध्ये सिंगल कोट्स सेशन चे नाव ज्याला मी नेम म्हणेन ते आपल्या चे नाव असेल मी डीबी नेम लिहिते कारण ती थेट डेटाबेस मधील व्हॅल्यू असेल आपले सेशन सेट झाले आहे जेव्हा यूज़र आपण दिलेल्या मध्ये नसून स्वतःच्या मध्ये असतो तेव्हा कोणत्याही पेजमध्ये सेशन एको केल्यास ते सेशनच्या रूपात सेट होईल हे तपासण्यासाठी नवे पेज बनवू त्याला मेंबर डॉट पीएचपी नाव देऊ मेंबर डॉट पीएचपी नावाने सेव्ह करू येथे टाईप करा एको आणि नंतर नेम सेशन एको करू सुरुवातीला वेलकम आणि अधिक अर्थपूर्ण बनविण्यासाठी शेवटी उद्गार चिन्ह कॉन्कॅटिनेट करू जोपर्यंत लॉग्ड इन आहोत ही कमांड येथे कार्यान्वित होईल आपण बनवलेल्या कोणत्याही पेजवर नेम ने सेशन सेट करेल अन्य कोणत्याही पेजवर सेशन सेट करण्यासाठी हा कोड कार्य करू शकेल या फंक्शनची आपल्याला येथेही गरज असेल म्हणून प्रत्येक मध्ये सेशन स्टार्टची किंवा तो घोषित करण्याची गरज असते पुन्हा सुरुवात करू मुख्य पेजवर जाऊ एलेक्स आणि एबीसी द्वारे लॉग इन करू लॉग इन वर क्लिक करा You're in click here to enter the member page हा मेसेज दिसत आहे कुठलीही एरर नाही आपले सेशन बनले आहे येथे क्लिक करा फक्त वेलकम दिसत आहे का ते पाहू मागे जाऊन चूक तपासू हे युजरनेम असायला हवे येथे तुलना करत नाही आहोत परंतु डबल इक्वल्स चिन्ह दिले जे कदाचित चुकीचे आहे आता हे कार्य करायला हवे इंडेक्स पेज वर जाऊ आणि पुन्हा इन करू इन केल्यावर you're in click here to enter the member page message दिसेल त्यावर क्लिक केल्यास वेलकम एलेक्स दिसेल आता लॉगिन पेज वर जाऊ बहुतेकांना सर्व डेटा गेला आहे असे वाटेल परंतु मेंबर डॉट पीएचपी पेज वर जाऊन एंटर दाबले तर ते अजूनही एलेक्सच दाखवत आहे आणि जर दुसऱ्यांदा मी ब्राउझर बंद करून रिओपन केला लोकल होस्ट पीएचपी अकॅडमी वर गेले माझ्या वर परत येऊन लॉग इन सेशन असलेल्या मेंबर पेज वर परत आले मी लॉग्ड इन आहे असे दिसेल आपला युजर लॉग्ड इन आहे ब्राउझर बंद करून पुन्हा एंटर केले तरी लॉग्ड इन आहे तुम्ही असे लॉगिंग इन करत असल्यास हे अतिशय उपयोगी फंक्शन आहे अनेक वेबसाइट्स लॉग्ड इन ठेवण्यासाठी असे करतात आता लॉगआउट पेज बनवणार आहोत त्यासाठी स्वतंत्र पेज बनवून ते logout.php नावाने सेव्ह करू आणि येथे सेशन संपवणे गरजेचे आहे सेशन संपविण्यापूर्वी ते सुरू करणे आवश्यक आहे म्हणून येथे सेशन स्टार्ट टाईप करा खात्री करा ठीक आहे नंतर सेस्ट्रॉय चुकले सेशन डेस्ट्रॉय लिहिणे गरजेचे आहे जर पेज कार्यान्वित केले तर हे सेशन संपवेल येथे एक एरर मेसेज एको करू you have been logged out click here to return येथे इंडेक्स डॉट पीएचपी पेजवर नेणारी लिंक बनू. आता हे तपासू येथे ब्रेक समाविष्ट करू लॉग आउट करणारी लिंक बनवू युजरला लॉगआउट डॉट पीएचपी पेजची लिंक देणे आवश्यक आहे अन्यथा लॉगआउट कसे करायचे ते समजणार नाही हे रिफ्रेश करू पीएचपी पेजवरून लॉगआउट करण्यासाठी लिंक बनवू त्यावर क्लिक करा you have been logged out click here to return message दिसेल लॉग्ड आउट झालो असे समजू मेंबर डॉट पीएचपी वर जाण्याचा प्रयत्न करू येथे व्हेरिएबल मिळाले नाही आता युजरने हे पेज ऍक्सेस करायला नको कारण तो लॉग्ड इन नाही म्हणून सेशन स्टार्ट नंतर इफ सेशन आणि सेशन नेम जे नेम आहे पुढे वेलकम आणि डेटा एको करू आणि पुढे एल्स डाय आणि कंसात you must be logged in session उपलब्ध असल्यास किंवा ते योग्य युजरनेम व पासवर्ड द्वारे बनवले असेल तर वेलकम मेसेज एको होईल अन्यथा पेज किल करून you must be logged in message दिसेल आपण अंतिम टप्प्यात पोहोचलो आहोत शिकलो ते थोडक्यात मी लॉग्ड इन नाही प्रथम लॉग इन करू लॉग इन केले हे मेंबर आहे लॉग आउट करू शकते मी येथे पुन्हा आले आता मेंबर डॉट पीएचपी वर जाऊन एंटर दाबा you must be logged in दिसेल मला लॉग इन करायचे आहे पण मी येथे क्लिक करणार नाही मी स्वतःला मेंबर डॉट पीएचपी वर फॉरवर्ड करेन मेसेज बनला आहे आणि मी एक्सेस करू शकते हा पाठाचा शेवटचा भाग आहे आपल्या शंका असल्यास त्या सोडवण्याचा आम्ही प्रयत्न करू हे भाषांतर मनाली रानडे यांनी केले असून मी रंजना भांबळे आपला निरोप घेते सहभागासाठी धन्यवाद